හල අලුත් ලොග් එකට පිළිගන්නවා අද විසි තුන්වෙනිදා දැම් වෙලා උද්දේ අට්ටයි විස්සට විතර ඇත්ති අද බ්ලොග් එක යන්න යන්න කැලෑ බොක්කට කියලා සෙංගුවත්තර කිල්ලෙන්ද යන්නේ අටකම පිටත්තෙන්ට හිටියේ ඒ උන්නාට කොල් එක පැච්චයක් ගිහිල්ලා දැන් තාම කියන අම ගෙදර වයිසි කලයක් හොයාගන්නකං බැහිවන්ධර්මකුත් තියෙනවා අරු බයික හොයාගත්තකම පිටත්තෙන්ට තමා ඉන්නේ දැනට විස්තර එච්චරයි එහෙනම් ඉස්සරහට ගින් හම්බෙමු අය වඩා hina අය හරිද ඔක්කොම ගත්තද දැන් කැරයිබොක්කට ඇවිල්ල තියෙන්නේ එන්නම් වෙලාව දොළ හයිදායට කර ඇති ඇයගාන ගියා එන්න උඩටත් මේ පල්ලෙහා ටිකට එකන් තින සීයයි පල්ලෙහි නම් උඩටෙන පාරණ අවුල් ඔවුල් කියන්නේ අඩියක් හොඳ අය අඩියක් හොඳන එදදින මීරුම තිබෙන දැන්හිමට මීටුමක් දලාගෙනවා Boys! Wala pa. Boys ko. Ay! Hinay. Alok siya. Yeah. <laughs> quiet is driving me insane Silence rattles in my brain Yeah, I gotta get away Always waiting for the එන්නම් පොඩි පින්නුකුත් එන ගමන් තියන්නේ ගොඩා හමාට් විතර ඇති. ඊට කාලෙත් දැන් කාලේ යන්න ඕන. gotta save me from myself This emptiness, it hurts like hell My good intentions let me down ඕකේ දැන් කාලා බීලා ඉවරයි අතන අතන 360 වට එතන නම් 360 එතන උඩට යන්නේ දැන් කන්දේ එතන නම් අපි හිතනවා 360 ඇති කියලා පොඩි පින්නකුත් ඇවිල්ලා දැන් පින්නක් ඉවරයි. ආයේ පායයි වගේ සීන් එක වෙන්නේ. ගේ දිහන පරිප්පුඩි කුක්කාලාවේ රාජිතගේ බයිසිකලේ පැච්චක් ගිහිල්ලා එන්න බයිසිකලයක් හොයාගෙන ඊට පස්සේ කුමාරි පාරත් වැරදිලා ආයෙ ගිහිල්ලා ආපහු ආවේ. ම්ම් damn. උඩල්ලන ඉන්න හෝගාලා පල්ලෙ පාරත් සුපිරියට මවුල් පාරත් පටුයි ඒටම තනකොල වැවිලා Mm-hmm. මට හොඳටම ලං වෙලා ඉන්න. තව චුට්ටක්. බලමු 360 point එකේ 360 view එකක් තියනවාද කියලා. ස්කෝපියෝ 360 නෑ වගේ බල්ල විලා තියෙන වටේට අර පැත්තෙන් පේනවා අපි කලින් හිටපු තැන ගමනේ සමාජිකයෝ හායි රාජිත කොහොමද යන්නේ හලෝ උඹේ නම දන්නේ නැහැ <laughs> සහෝදරයා ගිරාන් ඊළඟ ඊට පස්සේ එනවා උයන් අත්තේ අභිමානය සකුන් සකුන් නේද නම සකුන් හරි අරුගේ නම මොකද්ද දිල්හාර දිල්හාර දිල්හාර අන්තිම ජයග්‍රහකයා දිල්හාර හරි දැන් එහෙනම් අපි යන්න යන්නේ සෙඹුවත්තට. මෙතන බලන්න විස්තර ඉවරයි. එහෙනම් ෂේපට බහිමු. පාරලිස්සන තුලේ පරිස්සම්. යා. කලින් කැලෑව ස්පිස්ට් දෙන්නෝට කැලෑව උග්ගේ ඉඳලා දෙන්නෝට යන්න ගමන් ඉන්නේ යන්න පුළුවන් මේ දන්නේ නැහැ මගෙන් ඇහුවට පස්සේ කිව්වා මේ වෙලාවත් තුනට විතර ඇති ඇයි නැවතුනේ දැන් වෙලාවත් තුනට විතර ඇති දැන් මාරම ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙන මම වීඩියෝ ටික දාලා තියන්න වීඩියෝ රෙම්බුවත් කරනවා රෙම්බුවත් කරන එක නෑ සිරාටම කිව්ව ෂුවරුත් නෑ දැන් මොකද කියන්න තියෙන්නේ ජානේ හරි මාරු මේ විදිහ එකෙන් දැන් අද අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේන් ටිකක් කොණ්ඩ බැරි වුණා එච්චරයි ඔව් රොටියක් කන්න බැරි වුණා එච්චරයි සීතල වෙනවා සීතල සුවපත් සෙන්ටුවර්ද බලමු 两个三呐。 hurts like how my good intentions let me down පැත්තට ආපු ගමන් කෙම්බුවත් එන්න තියෙන පාරක් එච්චරම හොඳ පාරක් නෙමෙයි කැලෑදුක්කර ගම හොඳ දැන් වෙලාව හරියටම 4යි සෙම්බුවත් 6 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා කිව්වා පල්ලෙන් ඇහුවම ඊට පස්සේ මේකේ ඔය නම්මන ඇක්ටිවිටිස් ටිකක් තියෙනවා කේබල් එක එහෙමනම් දැන් නැහැ කිව්වා එයා රයිෆල් ෂූටින් තියෙනවා කිව්වා 100යි ඊට පස්සේ බෝට් එකේ 250යි එහෙම එහෙම අයිටම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ෆොටෝස් ගහ ගන්න හොඳයි. ෆයිනස් කැලේ වටේටම ඔය උඩ පැත්තෙන් පේන්නේ අපි කලින් ගිහපු කැලෑ බොක්ක. ම්ම් ඔය වැටේ රවුමක් දාලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් නැහැ. ලස්සනයි. පට ලස්සනයි තන Cara sama. Tadi oh, kaki saya ada gimbal. Yeah. දැන්දම ගෙදරාවේ ඊයේ රෑ වුණා ගමට යද්දි ජනිත්ව දාන්න එහින්දා රෑ ගම ඉඳලා අද තමා ගෙදරාවේ කොම හරි බ්ලොග් එක තත්ේ ගැන ගමන තත්ත කියනවා නම් කැලෑබොක්ක පාර සුපිරියට මවුල් පට්ටර මවුල් පාර මහබායින්න උලට යන්න තියෙන පාර ඒ හින්දා කට්ටිය යන කට්ට ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් උස බයික් එක්ක යන්න යන්න ලේසි වෙන්න මේ හොඳ අදින බයික් එක්ක ලින්ක්ට දාලා තියන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඊට පස්සේ යන රූට් එකේම තියෙනවා අපි ගියපු සෙම්බුවත්තට ගියපු රූට් එකේම තියෙනවා කැලෑබොක්ක ඉඳන් මේ අතරමඟදී කැම්පින් කරන තැන ඒකත් දාලා තියන්නම් එහෙම තමයි විශේෂ විස්තර ලියන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ කොහොම හරි මාව සෝෂල් මීඩිය සෙට් එක ෆලෝ කරන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලින්ක් එක දාලා තියන්න ඒකටත් එහෙනම් තව ලොක් එකකින් හම්බ වෙනකම් ಜಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು